kembali pemilihan ulang ah. di oh. TPS <coughs> di 25 ini, TPS 25 di Terima kasih kepada TPS 25 di Dubing. Terima kasih juga ya, buat ya, TPS 25 sudah bekerja sama uh, bujur berselatih kena Krina tapi untuk kedepannya beranilah semua masyarakat Karo untuk merubah masyarakat Karo ini dalam uh, terlebih untuk memilih pemimpinnya berikutnya. Uh, jangan sedikit uh, masalah uh, mau dibeli oleh uang atau apapun itu tegakkanlah keadilan biar kedepannya bagus. Kamu gak pindah kai? Udah, udah diwakilin sama orang tua. Terendah saja aja Terendah, <laughs> terendah.